no caso do audio é lo mesmo, não Arrastro a linha de tempo e acá tenho dois áudios que he hecho para teste e vou agregar filtros a eles. Bueno, vou agregar alguns filtros que eu suelo usar, não há mais há alguns que eu não nem sei que é os que costumo usar, então vou voy a dejar os áudios audios para que escuchen primeiro áudio teste com filtros, áudio teste vale. sin filtros. e de igual maneira agrego os filtros, não seleciono o audio que quero agregar, vengo em más e vengo a áudio então os que eu costumo usar são normalizar, dos passados em esse em específico é que, é que recordar de clicar em analisar, porque senão não funciona. Também agrego uh, passo, passo de banda então se sacar ele tem uma opção seco e úmido que dá um efeito interessante assim. Então, eu, costumo costumo mais seco assim, mas depende muito do ambiente que estés. assim. Aí que rugando. Né? E também tu pode, de repente se gravou muito barro, tu pode colocar volume por exemplo então Entonces mira diferença. Né? Áudio teste com filtro. Áudio teste sem filtro. pelo menos já percebeu bastante. Isso já dá um. Já dá uma. Uma arreglada, né? áudio teste com filtro, áudio teste sem filtro. Bueno, creo que eso es. Igual yo también puedo hacer fade in, fade out en audio, que es fundido y salida de audio, etc. Entonces eso permite que ele vá barrando o áudio, Mira. onde o teste com filtro barra suavemente. Né? Hum. E ele normalizar, eu também posso mover acá e dar diferença, né? por exemplo. com filtro áudio teste. Entonces, para empezar, yo creo que está bueno eso. Juega con esos y veja a diferença que, que, dá entre os áudios. Né? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E nos vemos. Hasta luego.